химиялык реакциянын жүрүүсү газдын бөлүнүп чыгуусу химиялык стаканда сууда эритмеси бар ал эритмеге түссүз туз кислотасын кошобуз бул затты ысытпасак деле аралашма кайнап газ бөлүнүп жатат газдын бөлүнүүсү химиялык реакциянын жүрүүсүнүн бир белгиси болуп саналат